Hey guys, it's Kat, and today I have a special message for my Japanese supporters. 日本の皆さん、今日は大切なお知らせがあります。2018年の春に新しいアルバム10をリリースして、日本全国ツアーをプランニングしてます。2017年の初めにアメリカでのクラウドファンディングを通して、このアルバムの制作費用を集めることができました。 ニューヨークテキサスシアトルそしてヨーロッパやニュージーランドいろんなサポーターに支えられてアルバムを作りました新しい曲を書いている時にスタジオでレコーディングしてる時に過去で日本であったいろんなことを思い出していろんな人の顔が浮かんで私が日本で過ごした時間の大切さに気づきましたありがとうございます 私がデビューしてから10年重ねてきた思いを今日本のみんなに届けに行きたいです3月21日に新しいアルバムをリリースしてそのアルバムを持って4月の後半から6月の中旬ぐらいまで日本で全国ツアーをしたいです2017年は残念ながら日本をツアーすることができなかったんですけど2018年はみんなに会いたいので絶対に実現したいです なので今回は日本を中心としたクラウドファンディングキャンペーンをやりたいと思いますもし皆さんからサポートいただけてゴールに達成できたら日本全国ツアーをすることができますそしてもしゴールに達成できなかったら残念ですがこのツアーもできなくなります、oh, no. なのでお願いしますもし私のサポーターになっていただけたら会いに行けるのですっごく嬉しいです サポートのお礼として特別なライブだったりキャットとディナーだったり楽しいレワードをいろいろ考えてきましたもしライブに参加できなくても日本にいなくても新しいアルバムが誰よりも早く届くパッケージなどもあります Kickstarter の私のページで詳しい情報が書かれてあるのでぜひチェックしてください本当にいつもありがとうございます See you in Japan!